ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୁଁ ମାଳ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋର ଚିହ୍ନ ମାଛ ଚିହ୍ନ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ମା ମାଉସୀ ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ